行动管制令下，无聊的一天。最近几天的每日新增数字连续被刷新。 甚至在六号达到了历史峰值，单日新增六百九十一例。行动管制令终于在十四号开始实施，比之前预估的迟了一周。哇！ 他的气质，我看好你哦，哥哥。等你的作品去巴黎卢浮宫展览哦。这幅画一定是大师级的作品，好期待。 画的北北，画画的北北，奔驰的小野马和带刺的玫瑰。嘿，妹妹，你写的比之前有进步哦。在吗？对呀。 <laughs> 我看看全对吗？ 全对哦！啊，破了一个。哦啊！哦不，没错。哇，哥对。哇，你认真的样子好美哦。来看看哥哥的大作怎么样了。 那是你。嗯，每日遥控器争霸赛。哎呀！ 怎么还打困了？You win。真是长不大的孩子。 什么都要抢。Round two.

溢出的能量。 小弟哥哥念中文故事。鸡蛋敲碎，里面竟然竟然竟然出现许多彩。 像个多金的爸，多金的爸带你去巴黎度假，让凡尔赛宫的艺术家改毛笔作画。 I love it I love it